sog' bo'linglar nimalar tar qalaman o'ynab qochdi qoch qoch qo'lla bor ikki qo'lla ikki qo'lla bor ikki qo'lla bor tashrif buyurgan aziz insonlar hurmatli polvonlarimiz hurmatli ko'pkariga o'quvchi aziz insonlar bugun qingir mahallasiga nabrais xonadoniga hammalaring xush kelibsizlar qadamlarga hasanot uch kun to'rt kundan buyon nabijon elga dasturxon yozib elni duosini olib farzandlarini, nabiralarini, ortiqjonni o'g'illarini, o'tkirjonni o'g'illarini sunnat qilib payg'ambarga ummat bo'lish niyatida yaxshi bir niyat bilan to'y boshladi. Ilohim to'ylari qutlug' bo'lsin. Nabijon xonadoniga kelgan har bir insonni xonadonda mana shunday yaxshi kunlar bo'lsin. To'y bo'ladigan, payg'ambarga ummat bo'ladigan jiyanlarimiz el xalqimizga xizmat qiladigan, elni koriga yaraydigan elni olqishidagi rizqli nasibali farzandlar bo'lishligini yaratgan egamdan tilab qolamiz hammalaring xush kelibsizlar hammalaringizga katta rahmat bugun nabijonni xonadondagi yaxshi kunga ob havo ham qarashdi ilohim niyatlari ijobat bo'lsin mana shunday to'ylar mana shunday xursandchilik kunlarini ko'plab qilib bersin Xudo rahmatlik Abdukamol tog'amizni Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Joylari jannatdan bo'lib, ruh arvohlari farzandlarini Nabijonni qo'llab joylarini jannatdan qilgan bo'lsin. To'yimizni ochiq deb e'lon qilamiz. To'yga kelgan barcha uzoq va yaqindan tashrif buyurgan azizlar, hammangizga katta rahmat Nabijon nomidan. Mana shu yerdagi aziz insonlar hoji bobolarimiz ishon bobolarimiz bitta e, duoga qo'l ochib omin berasizlar ilohomin shu bugungi to'yimiz sog' salomat o'tsin zamonimiz tinch bo'lsin xalqimiz boy bo'lsin nabijon xonadonida mana shunday to'ylarni yaxshi kunlarni ko'plab guvohi bo'laylik farzandlar ulg'ayib voyaga yetsin rizqli nasibali fayzli barak nabijon mana shu ukalarini to'ylarida nabiralarini to'ylarida doim bosh qosh bo'lib topganlari to'y tomoshaga buyursin shu bugun sog' kelinlaring sog' salomat vatanga bola chaqalar oldiga borishlik nasib ro'za aylagan bo'lsin omin allohu akbar hurmatli oilalar bitta iltimos bor hamma ham har bir qishloqda shu yil chiroyli chiroyli ko'pkari qilib berdi xalqimizga rahmat urgut xalqimizga ming ming rahmat polvonlar nomidan barcha ko'pkari ishqibozlari nomidan mana sakson ikkinchi ko'pkarini guvohi bo'lib turibsizlar bugun nabijon niyat qilgan toy bo'ladimi tuya bo'ladimi to'qqiz bo'ladimi qo'y bo'ladimi echki bo'ladimi biron kishi bir sum suyunchi degan narsa bermaydi bundan keyin boshqa odamlar ham shunga amal qilsin bitta echki 80 ming so'm unga 50 ming so'm suyanchi olibdi toy deb qo'yildimi mana shu yerga turasan bir tiyin olinmaydi bundan keyin ham hamma mana shu narsaga amal qilsin birovda bor birovda yo'q shuning uchun amal qilish kerak jo'ralar nima uchun to'y qilib beryapti xayr xudoyi shuning uchun bundan keyingi to'ylar ham kelgusi yilda bo'layotgan to'ylarda ham hech qanday suyunchi degan narsa yo'q mana shu yerga toy deyiladi solima mana bu yerga chiqib turadi biron kishi bir so'm bermaydi nabijon shunday niyat qilgan Amin. hammalaring sog' bo'linglar salomat bo'linglar yurtimiz tinch bo'lsin yurt boshimiz omon bo'lsin O'zbekiston gullab yashlasin, Urgutimizga ko'z tegmasin, mana shunday to'ylar hammamizga nasib etsin. Allohu akbar. Birinchi boradigan uloq tilishkani haydan. Ep, ha kechirasizlar, ep zanjir, tros degan narsani hammasini yig'ishtirib qo'yasizlar. Ot aylantirish umuman yo'q. Ot aylantirish umuman yo'q. shuning uchun sizlardan iltimos bir birimizdan xafa bo'lib nabijon niyat qilgan bugun ukalari bilan ortiq fermer bilan o'tkirjon bilan solim kechgacha yetadi xudo xohlasa mana shu uchun hammalaring amal qilasizlar birinchi boradigan ulog'imiz hurmatli ammamiz 100 yoshda e, azbu onamiz azbu ammamiz 100 yoshda nabijonli valide muhtaramalari nozim buvi onamiz 70 yoshda birinchi bo'ladigan uloq ana shu onalarimiz nomidan o'lmasjon to'qqiz deb taylaysan haydanglar polvonlar to'qqiz ketdi aziz muhtarama onalarimiz nomidan to'qqiz ketdi polvonlar tarkibi toy tana Toy, taka, bir pech, utuk doska, gaz plita, adiyor, gilam, tefal, 100 ming so'm pul. 9 tasini sanab olasan. Shtobli G'ulom aka nomidan xazinamizga 100 ming so'm qora keldi. Rahmat G'ulom aka. Xonadoningizda mana shunday to'y, yaxshi kunlar bo'lsin. Xazinamizga vaqashtilik Abdurashidbon nomidan 100 ming so'm qaro keldi, rahmat. Vaqashtilik Abdurashidbon nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Almos Jilovdol. Almos Hayda. Yordam qilib bir kishi shu yigitam. Bilmasjon bitta uloqdaylar. 9 otlarni yig'ib turinglar o'ng tomondagi uloq yuz ming yerga taylangan uloq to'qqiz hayda polvon o'ynab pul cho'qitan aziz onamiz nomidan hozirgacha onamiz nomlaridan mana shu yerdagi uloq to'qqiz balonlar yakkalab keladi tashla halol mana shunga ikki halol shtoblik karim fermerning zarrasi bilan maqsud polvon keldi 100 ming so'mga baraka top shtoblik karim fermerning zarrası bilan keldi rahmat karim akamizga Vag'ashchilik Ravshanboy nomidan xazinamizga 100 ming so'm qaror keldi, rahmat Ravshanjon. Vag'ashchilik Ravshanboy nomidan 100 ming so'm 9 ko'tarildi. O'lmasdan boshqa taylamay tur. Tilishkadagilar bironta ola qildirmaysan. Na bir raisni otiga bildirmaysan, boshqasiga bildirmaysan, yerdan halollab kesin. Yerdagi uloq 9. Yerdagi uloq 9. Mashina oldiga kelmas. Shofirimiz e'tiroz bildiryapti. Xazinamizga qishlog'imizdan Salohiddin akamiz nomidan 200 ming so'm Tursunov Siroj Guruchchi nomidan 100 ming so'm qaror keldi. Mana shu insonlar xonadonlarida ham mana shunday to'y yaxshi kunlar nasib etgan bizni rahmat salom aka. Siroj aka sizga ham katta rahmat. Sizlarni ham yaxshi kunlaringizda Nabijon xizmatda bo'lsin. Yozib qo'y. Yerdagi uloq 9 polvonlar. Yurabekjon transport yuqoriroq qayda? sariqtepalik tog'alari to'lqin aka nomidan to'lqin amonovich nomidan 100 ming so'm qaror keldi rahmat to'lqin aka yaxshimisan xazinamizga sariqtepalik ibodulla raisbov nomidan 100 ming so'm tolib hojibob va g'ashtidan tolib hojibob va g'ashtidan 100 ming so'm Anvar Rizor nomidan 100 ming so'm Sariqtepadan Rustam Bo'g'altir nomidan 100 ming so'm qaror keldi. Mana shu insonlar xonadonlarida ham mana shunday to'y yaxshi kunlar nasib etgan bo'lsin. Baraka topinglar. sarfladi erta bozor kuni 10 fevral kuni katta ko'pkarli to'yimiz bor muqim buvomiz turdib ana shu maydonda katta ko'pkarli to'y qilib beradi hammalaring marhamat qilasizlar jiyanlari navraz jiyani otabekjon nomidan 50 ming so'm qaror keldi rahmat otabekjon andaglik zavod nomidan 100 ming so'm qaror keldi rahmat suyun aka andaglik suyun rais nomidan 100 ming so'm qaror keldi Sariq tepalik Mo'min Raisbon nomidan 100 ming so'm qaror keldi xazinamizga. Rahmat Mo'min aka. tolib Hoji hojibo 100 ming yozib qo'y Chekaroqdan tomosha qilasizlar baraka topinglar sizlarni ham yaxshi kunlaringda xizmatda bo'laylik 9 ko'tarildi e Boshqa ha bu boshqaloq 100 ming berasan tomoshabin suvga haydama bahrullo bahrullojon hushyor bo'l tomoshabin yosh bolalar bor hushyor bo'l Cilav ol namoz reis çapa kırıp turing e tushdi tushdi o'ng tomondagi uloq bin. Tuğurda to'rdagi uloq kız, muhterem onalarimiz nomidan to'y bolalarini katta onasi Jurebek Tirashil yaqinroq hayda. Jurebek Samrayz o'g'li. Yerdagi uloq 9, o'ng tomondagi uloq 100 ming. ko'ryapti aka ko'rinyapti xazinamizga sariqtepalik ahmed polvon nomidan 100 ming so'm qaro qo'yib rais bo elimdan bir duo olib bering xudo farzand bersa men ham mana shu maydonga katta ko'pkari to'y qilib beraman deyapti iloho men ahmedjonni niyatiga yetkizsin, xudoyim Xudo qo'chqorday o'g'il bersin, mana shu maydonda katta ko'pkari to'y qilib beradi. Amin. Allohu akbar. Niyatingga ayt ahmedjon to'qqizga g'ayrat qilinglar polvonlar to'qqiz boyagini bir shu e, jo'rab tepalik Erigit fermer Erigit reis nomidan 100 ming so'm qaror keldi jo'rab tepalik er fermer nomidan 100 ming so'm qaror keldi xazinamizga 9 ko'tarildi polvonlar 9 ko'tarildi yakkalab kelasan halollaysan baraka hamma gapni aytib bo'ldik xazinamizga amaki bachalari isrofil ukamiz nomidan 50 ming so'm qaror keldi rahmat isrofiljon zinaklik hammalaring yaxshi bilasizlar Voyit Qosomni, Voyit Qosom nomidan 100 ming so'm qaro keldi, rahmat Voyit aka. Voyit Qosom nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Namozjon kim nomidan? Shoshma. Xazinamizga urgutlik Meroj Hojibovimiz nomidan 100 ming so'm, Urgutlik Toyir Hojibovimiz nomidan 100 ming so'm, Ispanzalik Ibrohim Hojibov nomidan 100 ming so'm qaror keldi. Rahmat xonadonlaringizda mana shunday to'y yaxshi kunlar nasib etgan bo'lsin. Rahmat. Bugungi to'yga Nabijon yaxshi kuniga o'z hissasini qo'shgan aziz insonlarni o'qiymiz. Namoz nomila Erkatoy nomidan bir tuya Sardor kuyovlari nomidan bir toy, Yusuf Mayischi Yusuf Rais nomidan bir toy, O'lmas Zargar bir toy, Yunus bobo xudolari nomidan bir toy, Algarlik Malik polvon nomidan bir toy, Davlat obodlik To'lqin rais nomidan bir toy 200 ming, Mag'ashchilik Kenji rais nomidan bir toy, Ortiq sinfdoshlari nomidan bir avtomobil, Dilmurod tog'amiz nomidan bir tana bir taka, Diyor tog'alari to'ybollarini tog'asi nomidan bir tana, Iskandar nomidan, Asqar doktor nomidan bir tana 500 ming. Abdulhalim Magazinchi bir tana. Jamshid Mulla Jamshid Mayischi nomidan bir tana. Boyqishloqlik Qodir fermer nomidan bir qo'y. Sultonov Sayfulla rais nomidan 2 taka, Shohrat fermer nomidan 1 taka, Bahodir Mayizchi 1 taka. Tashla halol. Mumtoz polvonniki halol. G'uslik Xayrli Hojibonning yangi otlari bilan Zambarakdan Mumtoz polvon 100 ming so'mga yakkalab halollab keldi. Baraka top. Hojibonimizga rahmat. Bir solimini. Bahodir Mayizchi bir taka, G'aybulla Qassob bova bir taka, Qo'zichi Sherali ukamiz nomidan bir taka, Ibrohim Mixaynik Ishimov nomidan bir taka, Abduxallaka aka nomidan bir taka, Boyqishloqlik Umid fermer nomidan bir taka, Kamangaronlik Ashurol akamiz nomidan bir taka, Amirbom o'g'illari xudo rahmati Amirbom o'g'illari Aminjon nomidan bir taka. Shahobiddin tog'amiz nomidan bir taka. Xo'jayduqlik Vosif fermer nomidan bir taka. Hayda Malik. Bek hayda. hayda bek hayda hayda hayda hayda hayda hayda hayda hayda halol halol bek polvon keldi 9 Bek polvon Qingirlik Namoz domlani Erkatoy laqabli otlari bilan 1 9 ga keldi. Halolin bo'lsin. Namoz domlani otlari bilan keldi 19 ga. Hayda Sol Solmingdan bek. Bek polvon keldi 9 ga. Üçlü olaq beyler. Teyfal yüz binden. Hayda. Hayda. bo'lmasa aylantirib tashlaysan jamol raisbov nomidan 50 dollar tolmas kariya nomidan 50 dollar mavsud Doktor nomidan 20 dollar to'ybollarni amakisi Abdulloy tog'amiz nomidan 500 ming so'm kuyovlari tolib boy nomidan 400 ming so'm, Zayni Pocha Jo'rabevadan 300 ming so'm, Nabi jurelari nomidan 300 ming so'm, Navoiy oblastidan Alisher aka nomidan 300 ming, Urgutlik Usta Muhammad Qulbon nomidan 200 ming so'm, Navoiylik Navoiy oblastidan Sho'rat aka nomidan 200 ming so'm, Vag'ashlik Bekzod fermer nomidan 200 ming, Vag'ashlik Hamdam Reis nomidan 100 ming, Vag'ashlik Rizo aka nomidan 100 ming. Melibo Melibo nomidan 100 ming so'm, Milliy bank Inomjon nomidan 100 ming so'm, Kamangarovlik Murodali Palvon nomidan 100 ming, Abbos Bank Mirzoqishloqdan 100 ming, Mirzoqishloqlik Sobir Qozibov nomidan 100 ming so'm, Bahramqulbo Xingirdan 100 ming so'm, Algardan Davlatjon nomidan 100 ming so'm, Taroqlik Yorqin Rais nomidan 100 ming so'm, Bu kim arab qoladi? Sherzod hayda. Hayda Sherzod. Halol. Sherzod polvon keldi shu 100 ming bir tefalga. Tursun brigadirni otlari bilan shtoblik Tursun otlari bilan Sherzod polvon keldi 100 ming bir tefalga. Solmini bering. Ravshan Malim nomidan 100 ming so'm hayda bekmurod halol bekmurod polvon keldi algardan 100 ming bir tepolga Solmingno. Begmurod polvon keldi 100 ming. Bir tefalga o'zini oti bilan. Hayda. halol toyir polvon keldi uy rustam rais o'g'illari bir tefal 100 ming so'mga begimrod polvon o'zini oti bilan keldi toyir polvon qo'yqishloqdan Otani niyoz duxturni otlari bilan keldi jomlik husniddin domla nomidan 100 ming so'm qaror keldi xazinamizga rahmat husniddin aka jo'rab tepalik alimardon rais nomidan 100 ming so'm qaror keldi o'lmasjon yana 3 ta taylaysan elektropech usti 100 mingdan hayda mamash rais nomidan xazinamizga 100 ming so'm qaror keldi sariqtepadan sariqtepalik mamash rais nomidan 100 ming so'm qaror keldi Xazinamizga Beshkanlik Baxtiyor Amerika nomidan 100 ming so'm qaror keldi. Rahmat Baxtiyor aka. Xazinamizga tepalik Asad Qossom nomidan 100 ming so'm qaror keldi, yozib qo'ying. Xazinamizga usta shuhrat nomidan 200 ming so'm qora keldi rahmat shuhratjon qoraroningda yaxshi kun to'y tomosha bo'lsin xazinamizga g'afur bo'lamiz nomidan g'afur guruchchi nomidan 100 ming so'm qora keldi rahmat xonadoningiz yaxshi kun bo'lsin xazinamizga kim nomidan odachasin ozod biznes nomidan qingirdan 100 ming so'm qora keldi rahmat ozodjon qishloqlik Bayon rais nomidan, Bayon buxgalter nomidan 100 ming so'm qaror keldi. Ana shu insonni Xudo dardiga shifo bersin. Sog' salomat bo'lib ketsin, o'g'illari katta ko'pkari to'y qilib beradi. Amin. Allohu akbar. Sog' salomat bo'lib ketsin. Yeah. Obidjon, er kechirasizlar. Obidjon o'g'li qamariddin jigarimiz nomidan 100 ming so'm qora keldi rahmat xonadoningda yaxshi kun to'y tomosha bo'lsin hayda almos hayda almos polvon jilovni olib hayda halol xo'jayduqlik almos polvon g'uslik abdurahmon hojini otlari bilan keldi Xazinamizga Sariqtepalik Lazjon Samiyev nomidan 200 ming, Vahob Nisa nomidan 200 ming, Donijonning o'g'illari Shohijon nomidan 100 ming yoz, hammasini yozib qo'y. Otabek nomidan tepadan 100 ming, Abduqodir domla nomlaridan 200 ming so'm qaro keldi. Mana shu insonlar xonadonlarida to'ylar yaxshi kunlar bo'lsin. jo'rab tepalik otajon kariya nomidan 100 ming so'm qara keldi xazinamizga qingirlik lutfulla doktor nomidan lutfulla mudir nomidan 200 ming so'm qara keldi xonadoningiz yaxshi kunlar bo'lsin sariq tepalik abdurahim refkom nomidan bir serka 100 ming so'm qara keldi rahmat abdurahim aka Sariq tepalik Elmurod polvon nomidan xazinamizga 100 ming so'm qaro keldi. Elmurod polvon nomidan Sariq tepadan Hayda polvon. Hayda g'ayrat. G'ayrat polvon hayda. halol halol g'ayratpolvonniki hozir g'ayratpolvon keldi shitobdan asta tusholaman bitta bitta men kelaman qashqadaryolik mo'min akani oti bilan g'ayratpolvon keldi shitobdan shtobdan bergasizdan endi Jo'rabek Hayda. Soyg'uslik Yazdan Hojibovimiz nomidan xazinamizga 100 ming so'm qaror keldi. Rahmat Yazdon Hojibobo. Arab xoradan Muhiddin Damasi nomidan 100 ming so'm, Boyqushloqlik Usta Fayzullabo nomidan 100 ming so'm, Qayroqlik Isom nomidan 100 ming so'm, Said tog'a nomidan 100 ming so'm, Qo'rg'on tog'omiz nomidan 100 ming so'm, Tolib kuyovlari nomidan 100 ming so'm, Salim bobomiz xudolari nomidan 100 ming so'm, Salim bobo nomidan Xo'jadullik Toyir video 100 ming, Tolib kuyovlari nomidan ming dollar sariqtepalik Sayfa polvon nomidan xazinamizga 100 ming so'm qaro keldi hammasini yozib qo'yinglar o'lmasjon tushir ishda odam qolsa bo'ldi tushir hammasini tushaman tayinlangan odam bor qolganini tushaman tush yana ikkita taylab kel O'tigida osgan 100 mingdan o'lmasjon hayda. O'lmasjon baraka top, hammasini yerga taylab, birontasi ildirma. Ildirayotgan bo'lsa tilishkadagilar pulni o'zi beradi. Xazinamizga Mama Solib bobom o'g'illari Shamolikjon nomidan 100 ming so'm qaro keldi, rahmat Shamolikjon. Shamolik nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Xo'jaydo'g'li Toyirvidda 100 ming Sharobboy doktor Qingirdan 100 ming so'm Navoiy oblastidan Aktam tog'a, tog'alari nomidan 100 ming, Navoiy viloyatidan Ikrom aka 100 ming so'm, Beshkapalik Nabi bo'lalar nomidan 100 ming so'm, Chumcho'xlilik Nabijonni savdoshi Otabek bank nomidan 500 ming so'm, Elmurod rais nomidan 100 ming so'm, Xo'jaydug'lik Sarvar polvon nomidan 100 ming so'm, Norqul Samsachi Norqul akamiz Sultonov nomidan 100 ming, Shag'izmonlik Jamol aka 100 ming, Uzun qishloqlik Usmon Qultog'amiz nomidan 100 ming so'm, Tingirlik Yo'ldashboy nomidan 200 ming so'm, Orzimrod nomidan, hamselar nomidan 100 ming, Xo'jaydiqlik Muhammad Bug'aldir nomidan 100 ming, hayda bahirlar, halol. Bahrimlo polvon keldi katta Beshkapadan. Vag'ashtilik Abdurashid akula laqabli otlari bilan. Vag'ashtilik Abdurashid otlari bilan Bahrimlo polvon keldi Sayfulla polvon o'g'li baraka top. Ikkalangni ham xonadoningga yaxshi kun bo'lsin. yigirma ikkinchi cheslo kuni katta beshkapa qishlog'iga Sayfulla polvon xonadoniga mehmonshunoslar 23 fevralda katta ko'pkari to'ylariga hammalaringni taklif qilyapti. Boyqishloqlik Rahim akamiz nomidan 100 ming, Boyqishloqlik Alisher fermer nomidan 50 ming Shahboz ayda. Hayda Shahboz. Halol. Shtoblik Shahboz polvon keldi. shtoblik shodiyor magazinchini otlari bilan keldi shahboz polvon shtoblik shodiyor akani otlari bilan shahboz polvon keldi baraka top ikkilangan ham xorazonliklar mana shunday yaxshi kun to'ylar bo'lsin o'tkir sinfdoshlari nomidan bir toy qo'yilgan men nomardlar 85-yil tug'ilgan O'tkirjonni sinfdoshlari nomidan bir toy Navoiy viloyatidan Hasan tog'osi nomidan 100 ming, Ahror fermer nomidan 200 ming so'm, Zarifboy maizchi nomidan 100 ming, Orzumurod qaynog'osi nomidan 100 ming Xayrullo bobo o'g'illari Fayzullajon nomidan 100 ming Zayn akamiz nomidan Zidan egasi 100 ming Hasan aka 50 ming Mavlon amakisi nomidan 100 ming xazinamizga g'uslik Komil Hojibov nomidan 100 ming so'm qaro keldi. 6 fevral kuni mehmonshunoslar 7-da katta ko'pkari to'ylariga hammalaring taklif qilyapti. Rahmat Komil hoji. Abdumonnon Toshmatov o'g'illari Nortoy nomidan xazinamizga 100 ming so'm qora keldi. Rahmat Nortoyjon. Xatib Sariq tepalik Yusuf Ferver nomidan 100 ming so'm harakatni yozib qo'ydi. Hozir. O'g'ilmi? Xazinamizga bo'm o'g'illari G'iyosjon nomidan 100 ming so'm qara qo'yib, bo' ilmdan duo olib bering, Xudo qo'chqorday o'g'il bersin. bo'm bilan Shohobiddin buva katta ko'pkara to'y qilib beraman deyapti. Amin. Alloh akbar niyatiga yetsin. rahmat g'iyosjon alimardon amakisi 100 ming yunus qudosi 100 ming zokir pochchalari nomidan 100 ming sariqtepadan zafar zafarjon o'g'illari xudo rahmati zafarjon o'g'illari nomidan 100 ming so'm nodir o'g'illari 100 ming so'm algarlik Mirzoqul Qossom nomidan 100 ming so'm Qoragildi rahmat. Mirzoqul aka Doniyor Mayischi nomidan 100 ming so'm, Yusufboy Duxtur nomidan 100 ming so'm, Uzoq Raisbo Xo'jaydovdan 500 ming so'm xazinamizga qo'shlik Abdurahmon Hoji nomidan 100 ming so'm Qoragildi rahmat Abdurahmon Hoji Uzoq Raisbo Xo'jaydovdan 500 ming so'm teganalik zarbom nomidan 100 ming navoiy oblastidan nuriddinjon 200 ming so'm ahmad fermer 300 ming so'm mirzo qishlog'idan elektrosetlik Atxam nomidan 100 ming Qo'ndiq jiyanlari nomidan 200 ming xo'jaydiqlik mirzo qilqassom nomidan 100 ming urgutlik Ergashakamiz akamiz nomidan 100 ming zambaraklik jo'rabek nomidan 100 ming shtoblik g'ulom akamiz nomidan 100 ming so'm Vag'ashlik Abdurashidbon nomidan 100 ming, Vag'ashlik Rashonboy nomidan 100 ming, Sariqtepalik Ahmed Polvon nomidan 100 ming so'm qaror Xazinamizga Beshkapalik Shokir fermer nomidan 100 ming so'm qaror keldi. Rahmat. Yozib qo'y. Shokir fermer. Halol. Halol. Halim polvon keldi shtobdan. Shtoblik Beshtoshga Kamaldovlari bilan. fermerlar kengashi raisi qarshivoy rais nomidan xazinamizga 100 ming so'm qaror keldi rahmat qarshivoy aka qarshivoy yurus nomidan 100 ming so'm qaror keldi bektosh kamal bilan halim polvon keldi shtobdan xazinamizga qingirlik doniyor mayizchi nomidan 300 ming so'm qaror keldi rahmat doniyorjon xonadoningda to'y yaxshi kunlar bo'lsin baraka top Trashida hayda. Jo'rabekjon hayda. Xazinamizga mana shu to'yga xizmat qiladigan ikkita taylab kelasan. Jo'rab tepalik o'zimizni chashmamizdan sami rais nomidan 2 million so'm qaro keldi rahmat sami aka xonadoningizda mana shunday to'y yaxshi kunlar bo'lsin nabijon ham yaxshi kuningizda xizmatda bo'lsin kamangaronlik surojxon ishonbon nomidan xazinamizga 100 ming so'm qaro keldi rahmat ishonbon nabijon e nima o'lmasjon bittasini tana deb taylaysan Ulug'bek MTB raisi Umurzoq Raisboy nomidan xazinamizga 200 ming so'm qaro keldi. Rahmat Raisboy. Xonadoningiz yaxshi kun bo'lsin Umrzoq rais. Vag'ashlik Sami fermer nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Bo'lmasan kattalar bormi? Ana shuni pastga etib tana deb taylar. Hayda. Boraydigan oloq Asqar doktor nomidan, Iskandar nomidan tana. hayda Besh kafalik, katta besh beshkapadan sayfulla polvon nomidan xazinamizga 100 ming so'm qaror keldi rahmat sayfullajon to'yingiz yaxshi o'tsin hayda tinimsiz taylayverasan pastroqqa etib tayla bu uloq 100 ming utuk e, doska pastga ketgan uloq tana xazinamizga halol kenja svarchek Gostan 100 ming so'm qara qo'ydi rahmat kenja aka xonadoningizda to'yimizda ravshan polvon keldi qulqishloqlik pardoy akamizning otlari bilan million xazinamizga nodir fermer nomidan sariq tebalik nodirjon samiyev nomidan 1 million so'm keldi rahmat nodirjon xonadonlaringda mana shunday to'y yaxshi kunlar bo'lsin boradigan Alloh tana yuragi yuqori qayda yanami tashlamay tur jo'rabek to'xta xazinamizga Sariqtepalik Xursan akam o'g'illari Siroj nomidan 100 ming so'm qara qo'ydi. Yana bitta duo olib bering. Mana shunday katta ko'pkari to'y qilib beraman deyap. Amin. Alloh akbar niyatingiz Sirojjon. Sirojjon mana shu maydonda katta ko'pkari to'y qilib bergan. Xazinamizga Sariqtepalik Oynazargayi nomidan 100 ming so'm qara keldi. Rahmat Oynazar aka. Hayda. Hayda Sarvar. Hayda hayda. Halol. Sarvar palvon keldi Xo'jaydovdan. bir tanaga. Yusuf Mayshin otimi? En nomard. <laughs> bir tanaga keldi Xo'jaydovdan. Sarvar palvon chekdi o'g'li. Ot kimniki Sarvar? g'uslik g'uslik ulash videoshino yangi otlari bilan keldi bir tanaga g'uslik ulash videoshino otlari bilan keldi bir tanaga hayda jo'rabek hayda Davlat obodlik furxat komandir nomidan 100 ming so'm Davlat obodlik dilshodjon nomidan 100 ming so'm qaror keldi mana shu insonlar xonadonlarida ham mana shunday to'y yaxshi kunlar nasib etgan bo'lsin o'lmasjon 2 taka deb talab kelasan hayda ort ort Ey pastroq tomoshabinlar oldiga tayinlab. Chap tomondan goloq. 100 ming bir o'tugdosga boradigan oloqlar taka. Hayda. Boradigan oloqlar ikkalasi ham taka. hayda hayda musulmon uloq kelyapti hin nozim mehnat uyiga chekara mana bularda ortiqcha chekaroq chekaroq hammaga ko'rinadi ob havomiz yaxshi qingirlik salimbom o'g'illari qobiljon nomidan xazinamizga yuz ming so'm qaro keldi rahmat qobil xonadoningda yaxshi kun to'y tomosha bo'lsin uzun qishloqlik g'ayrat bo'lamiz nomidan yuz ming so'm qaro keldi rahmat g'ayrat bo'la yozib qo'y uzun qishloqlik g'ayrat bo'la nomidan yuz ming hozir shoshmang ishonbo haydang, halol. g'o'slik Mamirxon ishonbo keldi 100 ming. Bir utuk doskaga. Kamangaronlik Shavkat Damaschin otlari bilan Rama Shavkat akamizga. ishonbo baraka toping. g'o'slik Mamirxon ishonbo keldi. Shavkat Damaschin otlari bilan. Ha, xazinamizga Xudo rahmatlik Zayni tog'amiz o'g'illari Alimjon nomidan 100 ming so'm qora keldi. Rahmat Alimjon. Xudo sizlarni mana shunday kunlarga, to'ylarga yetkizsin. Chekaroq tomoshabinlar baraka topinglar. Hammalaring iltimos qilyapmiz. O'tay, chekaroq o'ting. O't hammaga ko'rinar. Mana tomosha qilinglar, mazza qilib yonboshlar tomosha qilmaysanmi? Yaxshi maydon bor. O'ktam, o'tkazinglar bolalardan bo'lsa. doniyor qara bolalarga qara boyqishloqlik foziljon nomidan 100 ming so'm qaror keldi rahmat fozil aka boyqishloqlik foziljon nomidan 100 ming so'm qaror keldi g'ayratli polvonlar baraka topilgan iloyim hammalaringni mana shunday kunlarga to'ylarga yetkazsin zamonimiz tinch bo'lsin xalqimiz boy bo'lsin yurtboshimiz omon bo'lsin mana shunday to'ylar bugun nabijon xonadonidagi yaxshi kun hammalaringga nasib etsin Kütarıldık. bittasi ko'tarildi hayda jahbar domla nomidan qing'irlik jahbar domla nomidan 100 ming so'm Kıngırlık keldi qing'irlik Tursunup namıdan tursunov nomidan 100 ming so'm qaror keldi yakkalaysan tomoshabin ustiga aydama baraka topkur tomoshabin ustiga aydama Hushyor bu. Tomoshabinlar hushyor bo'lasizlar. O'lmasjon yana to'loqtayli 100 ming deb. Hoy mana shu boshimni oldiga. Otlarni yig'ib tayli 100 ming. Yosh polvonlarimiz ham maza qilsin bugun. ishtoqloq tinim tisaylab turasan hayda Ana shu chapdagi log'am yosh polvonlarimiz uchun 100 ming. Haydanglar polvonlar. nima qilay o'lsin ha ha teskari qilaman shu yergami ha ha ha ho'p ho'p hozir ey shahboz halol g'afur polvonniki shtoblik g'afur polvon keldi bir takaga g'o'slik mulla rabbimboyni otlari bilan g'o'slik mulla rabbimboyni otlari bilan bir takaga keldi g'afur polvon baraka top chegini bering xazinamizga mana shu to'yga tashrif buyurgan qo'shni tojikiston viloyatidan tashrif buyurgan shahobiddin aka farhodjon aka nabijon aka g'ayratjon akamiz nomlaridan 500 ming so'm qara qo'yib mana shu eldan duo olib bering mana shu maydonga biz ham ko'p ko'rib beramiz deyapti Amin. niyatiga yetsin Alloh akbar Vag'ashtilik Rustam akamiz nomidan xazinamizga 100 ming so'm qora keldi. Vag'ashtilik Rustam aka nomidan 100 ming so'm qora keldi. to'ymonlarni bobosi abduvalibov nomidan 5 million amaksi shohidin jiyanlari nomidan 2 million so'm qaror qo'yilgan bularni ham xonadonlarida mana shunday to'y yaxshi kunlar bo'lsin 100 minglik ko'tarildi 100 ming so'mlik ko'tarildi Jilovdoli bayda ha mullo halol mullo jo'rabek keldi 100 ming so'mga ispanzalik ibrohim hojiboni otlari bilan solimini bering ispanzalik ibrohim hojiboni otlari bilan mullo jo'rabek keldi aytdim senga kecha noinsof hayda traktorni hayda jo'rabekjon hayda hayda Haydi en to'lov kelib telepi. nabi buxgalterni jo'ralari sinfdosh jo'ralari nomidan xazinamizga 500 ming so'm qaror keldi nabi raisni jo'ralari nomidan 500 ming so'm qaror keldi or adı yol 50 mingdan o'lmas uchun hayda. Tilishkadagilar gapinga kiryaptimi? Gapinga kirmasa tushurtaylar agar ildiraydigan bo'lsa. 100 ming adiyon hayda. 3 ta taylabga o'lmasam bugun ot ko'p. Hamma tomoshaga kelgan, dunyoga mamut kelgan. Shuning uchun haydanglar. Hayda bugun hammang xush xursand, bir birlaringa yordam qilasizlar. Ustiga ot haydamaysan, yerdan ulug' olib bermaysan. Ortiq fermer keldi 200 ming so'mga. Yergimi? Elmurod polvon, chartaqa keling. Sariq tepadan hayda musulmon musulmon hayda halol musulmon polvonniki sariq e, etak beshkapadan musulmon polvon keldi qo'zichilik meli akamizni otlari bilan bo'ri laqabli oti bilan keldi Huzurchilik Melixul akamiz dotlari bilan keldi. Musurmon Solimingndan. Hayda. Hasan polvon hayda. Jilovda ol, jilovda ol. Hasanga yordam qil. Arqaga o'tib ketdimi? avval solimingdo musulmon nomard Buon noi sobe. Yakkalaysa tomosha qilish shorba orqadan o'tib kelyapti. Hayda, ishonbo hayda. Hayda. xon hayda, qoch. halol Mamirxon Eshonbov keldi. Do'stbek Mamirxon Eshonbov keldi. 100 ming bir adyolga. Samangaronlik Shavkat Damaskin bilan keldi. Rama Shavkat akamizga. Yo'q, sho'rva boshini aydamas. Ha. Ha. Tamam reis. Yusuf reis'e moşinga chaqirib qo'ying o'g'illar. Yakka reisal hayda. Azamat polvon hayda. Salom. Azamat polvon keldi. Qulqishloqda soyg'uslik o'lmasa kan yangoqlari bilan. Ya Yazdon Hojibovning yangoqlari bilan keldi. Soyg'uslik Yazdon Hojibovning yangoqlari bilan keldi. Yakkaresan hayda traktorga Talanqanishlarni tepadan ishlayapti. Talanqani oldini olmasin, ovoz kelyapti deyapti tomoshabinlar. Tang. Pastga tushibdi. To'yvonlarni tog'asi Jurab to'pidan Suroj ciyanımız nomidan bir kurpa 50 ming so'm. Jiyanlari Murodullajon nomidan bir ko'rpa 50 ming so'm kelgan yozib qo'y nuronjon traktorni ol o'tkir mana marrani boshqa chizdirasan, mashinani moshinani pastdan qaymi uchta uloq taylab kel 100 mingdan mana shu ulovlar kelgandan keyin toy bo'ladi polvonlar toy hammalik malik hayda berga kim malik polvon halol malik polvon chop chop yuz ming malik polvon keldi mulla rabi muomlotlari bilan hayda begmat hayda halol begmat polvon keldi 100 ming so'mga mulla rabi muomlotlari bilan malik polvon keldi begmat polvon g'oyibotadan mardon akamizni boychibori bilan keldi mardon akani boychiborlari bilan keldi Isoq polvon Dilshod hayda. Dilshod hayda. Marrani boshqa otdan qo'y, bu bir gektar ketdi bu. Qani shu ot bo'yicha bardar qasdan qilasan. Halol. Dilshod polvon keldi, o'lmas kamizda otlari bilan soyg'usdan. Soyg'uslik o'lmasa kamizda otlari bilan Qulqishloqdan Dilshod polvon keldi. Uloqlar kelib bo'ldimi? jo'rabek hayda jo'rabekim ana shu bolamdan oldin sal bariqdan u marra bekor uni o'chirib telinglar moshinamizga otlar xalaqit qilganligi uchun shofirlarimiz iltimos qildi shuning uchun sal yuqoriroqqa ko'chdik o'lmasjon boradigan uloqni o'zingni nomingdan bir toy deb terlab kelasan hayda Boraydigan uloq o'lmas zargar nomidan bir to'y. Sardor ikkinchisini aytamiz, hay mana bu tomonga teglasizlar. Toy ketdi polvonlar. Mana bu ham 100 mingim chopaversin buni. Hayda. Polvonlar toy ketdi toy. Qalroqdagilar ikkinchisi, ey, sal naroqqa bor mana shuni to'g'ri to'g'riga olasan. ikkinchi marrani o'chirtayliklar absalom ayda halol abdusalom polvon keldi yuz ming so'mga yo bundan keyin ko'zini kattaroq ochib marra ikkita bo'lgan abdusalom halol halol abdusalom polvon qashqadaryolik mo'min akani otlari bilan keldi toy ketdi polvonlar pastaguloq toy ana shuni chizib beringlar. muxlis qo'shingni buyur hey nortoy sen ham shertoy ikkalangni hayda yosh bolalar ot kelishi bunga tepadan tomosha qiling muxlis chiq ikkalangni mana shuni chizib qo'yinglar adhamjon bu tomonga ham o'tasan elmurod polvon chartoqqa keling xazinamizga nomon rais bag'ishlidan 100 ming so'm qaror qo'ydi rahmat nomonjon xonadoningda mana shunday to'y yaxshi kun bo'lsin ovoz eshitilyaptimi tomoshabinlar bitta karnayni mana tomoshabinlar tomonga buringlar Yerdagi uloq toy. Toy ko'tarildi. Toy ko'tarildi. Yakkalab kelasan, halollaysan. Halollaysan. Qo'y yetaklama, yetaklama. Hayda. halol dilshod polvon keldi qulqishloqdan soyg'uslik o'lmas akani otlari bilan keldi to'yga to'yona soyg'uslik o'lmas akani otlari bilan bir to'yga keldi dilshod polvon ikkita tashlab kel ikkita loqtayla yuz mingdan Dilshod shegir bering. Dilshod qanday? Quloqlar normalmi? Mana uka. Quloqlar hammasi normal holatda qilingan. Mahmud ukamiz G'olibjon tayyorlagan. Rahmat. Halol. etak beshkabalik musulmon polvon отлары билан otlari bilan keldi qo'zichidan xazinamizga vag'ashtilik ro'ziqul бо nomidan 300 ming so'm qaro keldi vag'ashtilik ro'ziqul бо nomidan 300 ming so'm qaro keldi Баракатон мусульман, мели akamizga ham rahmat husniddin domla otni jo'nating chartoqqa o'rta beringlar o'lmasjon yana 3 ta taylaysan gaz plita 100 mingdan hayda gaz plita 100 mingdan tinimsiz taylabki jo'rabekjon baraka top xudo ishlaringni o'ngidan boshqarsin azizjon hayda azizjon hayda halol aziz polvonniki etak beshkapadan azizjon polvon keldi qashqadaryolik bo'lmasa uchalasini ham tayyorla gaz bileta yuz mingdan hayda Yakka bog'lik G'ulom akamizning otlari bilan keldi. 3 ta taylar. Sindomila olib otingizni shartatdi. chekara o'tinglar. Nima? jon, mana bularga chekara o'tsin, ot kelib qolishi mumkin. Baraka topinglar Alimardon. Mana bu tomonda ham. Hammaga ko'rinadiki, mana shuncha odam tomosha qilib o'tiribdi, mazza qilib. и hammasi o'zimizni yigitlar hayda uchta taylar o'lmas yo'q Yeah. kechqurun hammalaring namozdonlarga savz to'g'rarga e ziyof degan ziyof aka ha azamat jilovni ol sigaret bersan kim halol azamat polvon keldi algardan Ruslik Komil Hojiboni Atavan laqabli otlari bilan keldi. Ruslik Komil Hojiboni otlari bilan keldi. Alijon Ke. halol ravshan polvonniki halol sariq tepadan ravshan polvon keldi gaz plita yuz ming sazag'anlik abrol millionlik graf laqabli ot bilan keldi rahmat abror akamizga abror akani grafi bilan keldi ravshanjon hayda Bir to'qqizga ketdi biraz battı. edida ber solimini Yeah, man, man. Uzun noming nima Xazinamizga hammalaring yaxshi bilasizlar, Beshkapadan meni akam chiroyli ko'pkari qilib Bundan 2 yil oldin o'g'illari Otajon fermerga duo beruvdik. Xudo qo'chqordek o'g'il bergan. rais bobo elimdan duo olib bering men ham mana shunday katta ko'pkari to'y qilib beraman deyapti omin bergan farzandingni xudo umri bilan rizqi bilan ota onasi bilan bergan bo'lsin rizqi ulug' bo'lsin katta ko'pkari to'y kelgusi yil qilib berasan ollohu akbar uch yuz ming so'm qaror qo'ydi rahmat qoradoningni to'y bo'lsin otajon rahmat baraka top mana shu uloq kelgandan ey o'lmasa tana deb taylab kel hayda o'rtaga tayla hayda boradigan uloq tana qoch chekkaga o't ali alijon baxki alijon nomidan 50 ming so'm qaror keldi rahmat xonadoniga to'y bo'lsin tana ketdi polvonlar tana bekmurod hayda bekmurod hayday qo'y marraga yetgandan keyin indamay endi rauf polvonniki halol bekmurod senam bu qing'irlik dilmurod mexanikni otlari bilan keldi bekmurod senam mayli mayli olloh tortadi janjal qilma qing'irlik dilmurod mexanikni otlari bilan keldi 100 ming bir gaz biletiga. bekmurod polvon keldi 100 mingga kimniki bekmurod Sponsorlik fazli buvomni otlari bilan keldi fazli buvamizga ham rahmat xafa bo'lmaysizlar yashagan polvon sheryurak laqabli otlari bilan keldi fazli buvomni sheryurak bo'lmasa bermasdik lekin yerdaguloq tana o'lmasjon sal yuqoriroqqa haydat traktorni shu moshina oldiga 100 ming deb tayinlab o'lmasjon 100 ming deb tayinlab polvonlarga chekroqqa og'aylar chekroqqa chekroqqa to'rdagi uloq tana abdalim magazinchi nomidan tana to'rdagi uloq abdalim magazinchi nomidan tana Taşla ana shu yerga tomoshabinlar oldiga tashla jo'rabek tana ko'tarildi tomoshabinlar xon hayda Şor bu radar bor hayda hayda xon haydaxon haydaxon halol polvon keldi qing'irlik yusuf raisni shamol laqabli oti bilan keldi soqpolvonniki ham halol qing'irlik Bekni oti bilan keldi polvon. bir tanaga chekinib bering baraka top xonadoningni yaxshi kun bo'lsin ikkalang ham hayda trafikni shoh polvon keldi 100 ming ot kimlik shoh tersaklik shahriyor akamizni otlari bilan tersaklik shahriyor akani otlari bilan o'lmasjon Mana shu Qizilloqni bir qo'shqor bularni 100 ming bir gaspilikda 3 taloq telibdi. Hayda. Qizilmi? Qizil uloqni bir qo'shqor deb telaysan. Qolganlari 100 ming gaspilikda. Hayda. Uchinchisi qo'shqor. Hayda sardor. Shurajon yaxshi bo'l. Otlarga qara, o'g'lim. Ha baraka top shurat videochi yaxshi xizmat qildi 2-3 kundan beri baraka topsin sharlabom o'g'illari yana bitta videochimiz bor edi qani u alishirni shogirdlari shahbozjon ukamiz baraka topinglar sizlarni ham yaxshi kunlaringizda xizmat qilay tepadami shahbozjon yaxshilab ol